on target. Close on the target. Okay, let's go. Ah, beleza. Vamos lá. Eu tinha esquecido que tem um trechinho de gameplay aqui entre uma cena e outra, então vamos lá. Não dá pra ver nada. Ah, beleza. Os caras estão matando pesado aí. Agora sim. Só pra não dizer que eu não matei ninguém. <laughs> up on me. Eyes up. I don't want any surprises. Griffin, you reading this? Roger, we're capturing. We'll do a comparison to be sure, but it's looking good. Copy that. What the hell? see. Major. Gentlemen. We loading up? When we're done here, our unit's never been hit this hard before. And why don't you just take a minute, share a word, say a prayer if that's your way. We're good to go, sir. All right, then. Let's go get these sons of bitches that did this. Details will be on your MRTs. <laughs> Essa cena é curtinha, mas é uma das cenas que eu mais gosto, assim, que é o Ferguson no veneno, querendo ir para a missão, né? O Scott Mitchell fala ali, não, tira um minuto, faz uma prece, reza e tal. Cara, não, quero ir para a missão, o cara tá no veneno, no ódio, querendo já meter bala nos caras, é muito maneiro. The bomb that killed our men was headed for our southern border. They paid a steep personal price to stop it. But that's the cost we choose to bear for our nation. The cost that Ramirez, Allen, McGann, and Haynes chose to pay on our behalf. Their sacrifice was not in vain. Let's just make sure we don't have to make the same one again. That bomb had to pass through a lot of hands to end up where it did. One of the men in the chain, Gabriel Paez, wants to come in. And Paez is a mid-level drug runner and a new kid on the block in gun running. Sounds like he bit off more than he could chew, and now he wants out. He claims he didn't know the bomb's target. Blah, blah, blah, I don't care. Paez is a loose thread. Time to pull. espera. No me importa, cállate ya. Ya te lo dije, Paez no está aquí. Bueno, no está ahora. Es que no apareció, no es un fantasma. ¡Localízalo! ¡Ay, ah, idiota! Clear. Overlord, this is Hunter. We're at the rendezvous, but no sign of the package. What's the situation? Messy. House is ransacked. Paez must have bugged out. Understood. We'll track his cell and try to get a fix on him. What do we do in the meantime? Keep our eyes open and get ready to do some hunting. Hunter, Overlord, we've got Paez on comms. Patching him through directly. Hello? Are you there? Mr. Paez, my team's at the rendezvous, ready to get you out. Someone take them off. They're after me. I'm on the move. You'll have to come to me. The market. Hurry. Go. Get moving. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Como já tinha dito a vocês aí nos últimos dias, vamos iniciar aqui a nossa série jogando Ghost Recon Future Soldier, jogaço, o que eu gosto bastante aqui, né? Vamos plantar os sensores logo aqui, que já tem os primeiros inimigos pra gente pegar. Beleza. Engage! Going hot! Nossa, o cara não morreu. Como assim? Uns três tiros na cara do. Cara, o cara não morreu. Beleza. Tudo limpo então. É, conforme vocês viram aí logo no início, a gente já perdeu a equipe Predator, né? A equipe Predadora aí. O jogo já começa aí na, na vibe de, de ação, não para, né? Um ritmo frenético aí, a gente perde a primeira equipe numa emboscada, né? E agora a gente tem aí a função de, de descobrir o que foi que aconteceu, né? E de rastrear a, a bomba, né? Get a sensor online. interesa. VIP. Beleza, a gente já tem o visual do Paz. Ele está querendo se entregar aí, tem informações importantes pra gente, a gente tem que proteger e extrair ele. Beleza, beleza. Beleza, então vamos que vamos. É, aqui, pessoal, para quem não conhece ainda o Future Soldier, ele é mais linear, né? ele é mais scriptado, então nem sempre a gente pode adotar um perfil mais furtivo, a gente meio que tem que fazer o que a missão propõe que a gente faça. Né? Aqui, por exemplo, <laughs> Tinha esquecido que dá pra destruir uns veículos aqui também. Nossa, eu dei um headshot no cara, o cara não caiu. Depois eu vou querer ver isso no vídeo. Sinceramente, eu tive muita certeza que aquilo ali foi um headshot. desgraçado. ¡Quítanse já, cabrones, ou les mato! ¡Váyanse ya! ¡Lárganse ahorita! ¡Smoke 'em. Taking heavy fire! Putz, acabou a munição bem na hora que eu ia matar o cara. Beleza, agora sim. Form up on me. We've got some climbing to do. Hunter Overlord, we've got a fix on the VIP cell signal. We'll keep track of him for you. Copy that. You sure he's worth the trouble? That's a negative, but DIA wants him, so we deliver. He knows we're the good guys, right? He knows we're his only way out. That's gonna have to be good enough. Doesn't seem too happy about it. If he survives, I'll be sure to remind him of his good fortune. Beleza, então. É, é só lembrando, pessoal, que eu estou jogando aqui na dificuldade Hardcore, né, que é a, a maior dificuldade possível. Então, por isso que eu vou jogar, lógico, da forma mais tática possível, porque aqui um ou dois tiros, uma rajada no máximo, já é suficiente para matar, para me matar, no caso, né? Então tem que ser extremamente tático. Beleza. Overlord Hunter, you got a status on the package? Still on the move. Thermals are showing a lot of activity. The whole area is stirred up. Search parties? Uh, mixed with civilians. Watch yourselves. Watch your targets. Roger that. Beleza, vamos avançando aqui. Go, get moving. matando geral ali na granada, perfeitinho ali, <laughs> Beleza. Esse cover aí lembra muito The Division, né? Aliás, The Division se inspirou muito em muitas mecânicas aqui desse game, né? Beleza, tá limpa a área. Vamos avançar. lançar mais um sensor aqui. Ah, tem mais um ali. Vou pegar uma granada aqui. As minhas acabaram, né? Tá, derrubaram. Hip Ghost afinada. They're in the streets me. What the hell are you doing? We're clearing them out along the way, sir. Sit tight. Come on, let's move! Move, move! Squeeze under here. Watch your heads. Pick it up, come on! Encontramos aqui os caras, né? Os caras com RPG espantaram o nosso helicóptero. Já foram. Tudo certo. Vambora. secure. No, you're right outside. Just stay calm, all right? Keep your head down. We don't want them to hear us coming. Switch to suppressed. I should never have trusted you. And your people give me assurances. Sir, I assure you we'll get you out. If you do what I tell you. Just hurry. Beleza. É como eu disse, o, o jogo ele é bem linear, né? Ele é bem roteirizado. Agora, por exemplo, a gente tem uma, uma parte da missão que é totalmente em stealth, né? Exatamente porque o Paz ele pode morrer se a gente for detectado, né? Tem um contador aqui. Se eles they see us, they'll kill him for sure. Move in position. Uma tiradora ali. Beleza, vambora. Future Soldier é um game muito bom, eu gosto muito dele. Alguns probleminhas, lógico, né? Principalmente esse, esse HUD dele muito poluído. Como vocês sabem, eu gosto de jogar sem, sem absolutamente nada na tela. Mas aqui no caso do Future Soldier é impossível, né? Porque não tem como remover esse HUD aí. E ele é bem poluído em alguns momentos. Watch it. You're about to get spotted. They'll shoot Paez if they know we're coming, so let's make sure they don't. Location confirmed. He's in there. What's the count? Four, plus the VIP. Stack up. We'll go in fast. Check your targets. Execute, execute, execute. ¡El enemigo ataca! You sons of bitches! Overlord, Hunter, we have the package. Roger that, Hunter. Twisting took damage. She's airborne, but we can't risk the You got this again. a rescue? The alternate LZ is too hot. We'll have to go contingency. Change of plans. We're headed back downhill. Move, move! I can walk on my own! Hold here. At least give me a weapon. I can fight. We don't need you getting shot again, sir. Beleza, então. É, pegamos o pacote, né? Agora a gente só tem que fazer a escolta dele. Abaixa aí, abaixa aí. Ele bem complicada. Só na pistola. Moving, moving. moving on. perto aqui para não matar os civis, né? Eles ficam correndo na frente aqui. <laughs> Agora sim. Então é isso. Curte, compartilha aí o vídeo e até o próximo episódio. Valeu.